Perhatikan apa ini. Bot layang-layang woi. Sing lambene cilik ya lho. Oh, kiper. Tuh. Kono kiper. Blasteran. <laughs> Blasteran kiper.